de moi benvidos e, eh, e eh, benvidas a esta última sesión, a terceira sesión, estamos hoxe xa na terceira sesión da formación da primeira fase do programa Observación. Bueno, en este momento eh, imaginamos que moitos e moitas de vos atedes tedes tanto a experiencia de ter realizado unha observación eh, focalizada como primeiramente a observación holística e mesmo esas sesións de reflexión que, que acompañan ou que eh, suceden a cada unha das observacións que realizamos. Eh, Eh, agardamos que, que xa con, con estas semanas que levamos eh, de, de andaina no, no programa xa topedes elementos que están eh, enriquecendo a vosa práctica docente ou mesmo eh, que nun futuro poidan ter un impacto eh, interesante nas vosas aulas e no vosso centro. Pois eh, eh, hoxe queremos comezar eh, dando pois, un par de breves consellos técnicos para que a sesión poida transcurrir prácticamente como se fose de modo todo presencial e non nos separase unha pantalla. Ben, en primeiro lugar, queren, quería, quería indicarvos que na sesión de hoxe tamén queremos que sexa dinámica, que asa traballo en equipos, así que faremos breakout rooms. Eh, por iso, pregamos vos que estedes moi atentos ás vosas pantallas porque en calquera momento pode aparecer a invitación a unirvos a unha sala, a unha room de traballo en grupo. Eh, recordade, simplemente tedes que aceptar e despois, unha vez esteades con outros participantes nesa sala, Se tedes algunha dúbida, algunha incidencia, podedes sempre clicar nunha icona que hai na parte inferior da pantalla con tres puntos para pedir axuda e aparecerá eh, algunha, algunha de nos persoas da organización ou mesmo as propias relatoras para axudarvos. Ben, segundo consello técnico, este por algunha razón, dado que, como sabedes, somos un número elevado de conexións, eh, se por algunha razón allea a organización se houvese un problema co, coa, coa sesión que temos en curso, coa videoconferencia. Por favor, estade atentos aos vosos correos electrónicos, así como a aula virtual, porque ali teredes serada unha nova ligazón para iniciar de novo a videoconferencia. Ben, Dito esto, podemos entrar en una materia que nos ocupa y que nos interesa. La eh, a sesión de hoxe durará dos horas, va a ser una sesión intensa que remata a las oito e media, eh, e Podríamos decir que está compartimentada en tres partes principales que responden cada una a un concepto. Sería el concepto de aclarar, compartir e motivar. Imos ir por partes. Por eh, que aclarar? Ben, eh, primeiramente, indicamos que o objetivo xeral de toda a sesión é eh, poder resolver dúbidas, poder facilitar materiais e eh, exemplos concreto, concretos que vos poidan axudar na vosa, na vosa recta final de, desta de destas eh, experiencias de observación. Ben, se comenzamos, como dicía, con aclarar, eh, nesta parte imos afondar nos procesos desenvolvidos eh, tanto na observación como nesas sesións que tivestes de reflexión, de análise. Eh, tamén mm, en as ferramentas utilizadas e todo isto nos vai tamén permitir eh, observar esas dificultades que atopastes no camiño. Esa sería a primeira parte da sesión de hoxe. A esta parte sucederá o apartado de compartir. Que queremos facer aquí? Queremos partillar non só as ferramentas que vos teñen sido especialmente útiles no vosso proceso, senón tamén experiencias valiosas que queirades compartir, mesmo ah, dicíranos as titoras algún momento de eureka, de, de atopar un resultado feliz que vos poida axudar, ou mesmo aquelas estrategias de cambio que vedes que xa podedes nun futuro introducir no centro. Esa sería ese segundo apartado, compartir. E chegamos así a unha parte final da sesión que dimos chamar motivar, porque nelas poderedes coñecer exemplos de produto de éxito, pero ademán, ademais, perdón, da man das súas creadoras, que son as propias relatoras que nos acompañan hoxe, que logo presentarei. Ben, eh, para rematar, queremos dedicar uns minutos tamén a darmos uns consellos, unhas orientacións sobre como enfocar esa memoria final que tedes que entregar, como sabedes, como data límite, temos o 15 de marzo. Ben, eh, daremos uns consellos, analizaremos a rúbrica de avaliación desa memoria e finalmente xa abrimos o turno de preguntas. Eh, aquí xa deixo caer que, que non vos preocupedes se algunhas preguntas non dá tempo a lanzalas, porque aparte de que as podedes deixar no chat e nos as recolleremos para contestalas nunha futura sesión, eh, pois esa futura sesión a que me refiro vai ter lugar o 8 de marzo. Entón, son tamén dúas horas, como hoxe, de 4 e media a 6 e media vía Webex para a resolución de dúbidas. Ben, pois agora xa, sen máis dilación, para poder entrar en materia, paso a dar eh, a palabra ás tres relatoras que temos a sorte de que nos acompañen unha tarde máis compartindo a súa eh, gran experiencia en, en observación docente e eh, moitos de vos, os que xa estivestes conectados en anteriores sesións ou ben seguíndonos a, tra a través das grabacións da web, xa coñecedes os seus nomes e procedencias. Estou falando de Loli González, da EOI de Vila García, Ana Fernández, da EOI de Murcia e María Fernández, dende a EOI de Pontevedra. Bueno, pois sedas tres moi benvidas, moitísimas gracias por estar hoxe de novo con nós e por esta sesión plena de contidos que estades preparando. E, e eh, sen máis dilación, dou a palabra a, a relatora que vai comezar, que é Loli González. Loli, cando queiras, e, e moitas grazas. Moitas gracias, Saleta. Saleta eh, introduciu moi ben mm, como vai estar dividida a sesión de hoxe eh, os obxectivos que nos plantexamos. Eh, bueno, eu mm, queríamos empezar, eh, antes de nada, pois nada, mm, dando directamente un aplauso a todos <laughs> polo bo traballo que estades facendo a pesares eh, da limitación de tempo que, que temos. ¿no? Eh, e nada, sin máis, imos comenzar. Como ben decía a Saleta, eh, bueno, temos eh, os obxectivos, non vou remarcalos outra vez, porque ela xa os comentou, eh, iremos vendo nas distintas fases, pois, eh, intentando aclarar dúbidas, compartir ou partillar eh, experiencias e ferramentas, e, sobre todo, ver como podemos facer ese cambio, como se leva a cabo ese cambio, que non é de un día para outro, evidentemente, igual nesta primeira fase non chegades a ese cambio, non pasa nada tampouco, e sobre todo axudarvos un pouquiño con materiais e evidencias para que vos poidan axudar na elaboración da memoria final. Eh, eh, temos outra vez de novo o seguimento das sesións, sí? eh, lembrade que a seguinte sesión xa será concreta e específica para a memoria final, non? para resolver dúbidas eh, de cara á memoria final. Pero canto temos avanzado? Eu espero que, que bastante. Espero que as sesións que levamos, inda que teñamos unha xenda un pouquiño apretadiña, que tiverades a ocasión de traballar eh, ou, de, mellor dito, de observar algún compañeiro, de reflexionar un pouquiño sobre o noso traballo, eh, sobre a labor docente, eh, e chegar a algunhas conclusións. Non? Entón, imos ver primeiro como estamos. Por que? porque supoño que a última sesión nós tamén facemos unha certa autorreflexión e supoño que marcharíades un pouco eh, con esta sensación que nos comenta Mario Benedetti nesta cita, no? cando creíamos que tiñamos todas as respostas, de pronto mudaron as preguntas. Entón, penso que, ou pensamos que hai moitas dúbidas, hai moita necesidade de feedback, e eh, vamos a intentar eh, resolvelas o mellor posible. De acordo? Imos alá. A primeira actividade que vamos a, a facer eh, vamos traballar con Menti, vamos recopilar información, aí tedes eh, un código QR que directamente podedes escanear ou ben entrando na páxina menti.com e incluindo este código numérico que tendes aquí na pantalla. Eh, ollo, este Menti está eh, dividido en dúas partes. Co cal, así que rematedes de cubrir a primeira parte, non cerredes o menti, porque eh, así que visualizamos os resultados, eh, seguiremos ca segunda parte neste mismo momento. Vale? Entón, por favor, eh, escaneamos o código ou ben eh, entramos na páxina de Menti e incluímos o código numérico. Claro? Sí? vou vos compartir tamén vou vos compartir tamén a ligazón Bueno, xa está desbotando, xa vexo que xa estades todos. Hola, boas. Mira, podes poñer outra vez o código? Sí, un segundiño, ahora mismo. Yeet ice. Todos temos acceso, si, sí, alguén que non. Podes proxectar, Loli, porque o código está no chat, vale? E tamén vou a ligazón a mentir. Gracias. Ok. Imos ver os resultados logo. En que punto estamos? Ainda estamos votando, parece, vale? Bueno, participei na observación holística e de focalizada 71, moi ben, moi ben, moita xente. Participou xa nas dúas, solo na holística, vai crecendo, sigue crecendo, pero bueno, participamos na algún tipo de observación. Eh, solo na focalizada seis persoas, eh, na sesión mm, de análisis 55 persoas só, entendo que moitas non tuvestes a ocasión todavía de chegar á sesión de análisis e non participei en ningunha eh, das observacións, pois nos quedan tres persoas. Me imagino que será un problema de cuestión logística de centro eh, e de plazos tamén, imagino, non? Eh, os que non participastes, eh, algún comentario? Por que, por que non? Falta de tempo. Falta de tempo, non? É todo moi apurado, temos a persoa coa que fago eu a observación, temos horarios moi complic moi diferentes, uh -huh. e non atopamos non atopamos ocos e, que, e de verdade que queremos ademais cadrónos con exames agora, polo tanto moitas veces da, cando podíamos había exame e de verdade que o intentamos, pero é moi difícil. Sí, me imaxino que, que os, os outros compañeiros que non puideron é o mesmo motivo porque realmente é difícil a veces cadrar e buscar un oco para, para coincidir para poder facer a observación, porque nos horarios que estamos dando aulas, a maioría estamos dando aulas, co cal é complicado, non? Entonces, bueno, eh, eu eso, animo vos a que a que, bueno, intentedes eh, facela eh, eh, e sobre todo aos que están pendentes de facer algunha sesión de análisis eh, que a fagades mm, non moi alonxada, da, da data da observación, que me imagino que será un problema logístico tamén. Non sei se queredes comentar algunha cousiña os que eh, non participaron aínda en ningunha sesión de análise. Non? Eh, sí clase, estou nun equipo directivo, non teño docencia, si teño programada unha observación para, para a semana que ven, unha clase de FP básica, pero pero non teño un compañeiro que me vai a observar a min, entón, pois, pues, bueno, vai se quedar así un pouco descolgado o tema, non? Bueno, non importa, eh? sempre pode observar a outros compañeiros. Eh, tampouco ten que ser necesariamente o ideal é que sea recíproco nas dúas vías, porque, bueno, xa que nos expoñemos como observados, <laughs> tamén está ben que o observador se expoña un pouquiño como, como observado. Pero, bueno, eh, evidentemente, eh, temos que mm, dedicarle un poquinho de sentido común e intentar facer o millor da, da circunstancia según a logística que teñamos en cada centro, non a casuística de cada centro. Ben, perfecto. Si vos parece, e non temos nada, nada máis que engadir, non? Continuamos. Eh, parabéns, desde logo, por todos os que xa fixestes algún tipo de observación, sexa holística, sexa as dúas, sexa nua focal, solo focalizada, parabéns a todos e eh, agardo que sacarades moitas, moitas boas conclusións que despois falaremos delas. Eh, imos ca segunda parte do mente, sí? Vamos a ver. Imos traballar, agora deberíades poder mm, xa seleccionar eh, no mente a seguinte cuestión, é un pouco saber que ferramentas de observación empregástedes, non? Se empregástedes simplemente unha nota de campo, unha folla en blanco, por exemplo, as follas de observación modelo tal cual las compartimos ou se adaptastes desde algún xeito ás vosas necesidades esas follas de observación. Ola, mira, se podes volver a poñer o QR, porque a min foiseme o... o mira, tes, tes xusto aquí na pantalla que estou compartindo, creo, eh, está posto o código e máis a dirección, sí? Védelo. E, o, e o código non o vexo, eh? Vale, eh, digo bolo de viva voz. 4295182. Está no chat tamén, vale? Bueno, en principio, eh, moitos empregastes as follas de observación modelo que vos, que vos asuntamos, evidentemente, eh, eh, moi ben, quero dicir, tampouco temos moito tempo para adaptalas, a verdad, e veixo que un gran número de, de compañeiros adaptaron esas follas. Eh, moi ben, fantástico. E tamén temos eh, algúns con notas de campo, unha folla sin máis, me imagino, unha folla en blanco, sobre todo para a holística, que, que nos ven moi ben outras, temos tres con outras. Eh, son os tres mismos que non tuveron todavía a opción de, de, de participar, me imagino, non? Non? Que outras empregástedes? Alguén que queira comentar aí destes tres? Sí, eh, hola, boa tarde. Boa tarde. Eh, Nos votamos man de algunhas que xa tiñamos elaboradas de haber eh, participado no antigo observación, no? antes da, da pandemia. Perfecto. E como se nos apenas fixemos uns pequeniños cambios, pero foron nos viables. Entonces muy usamos bien. esas. Moi ben, moi ben, perfecto. Bueno, vamos a, a falar deste tema agora, sí? Vamos a, a compartir eh, vou a cambiar a pantalla, disculpade un segundiño. Vamos compartir eh, cos nosos compañeiros eh, precisamente eso, as ferramentas que empregamos na observación. ¿sí? É dicir, eh, que ferramentas empregastes, empregas, eh, empregaches, compartímolo co grupo, se adaptaxedes algunha delas, que fixetes, como eu fixestes, e se vos funcionou, o que vos funcionou e o que non. E para eso creamos eh, uns breakout rooms donde teredes oito minutiños para conversar en grupos de 4, compartir cos compañeiros oito, nove minutiños, compartir cos compañeiros as follas que vistes e centrarnos, por favor, neste tema, porque despois iremos tratando outros, non vos preocupedes. Pero ímonos centrar ahora mismo na reflexión sobre as propias ferramentas de observación que empregastes. Que empregastes. E cales pois foron útiles e cales non. Imos logo cos eh, breakout rooms, eh, os compañeiros creo que Xa estamos repartindo os grupos ou non? Saleta? Non. Sí, agora mesmo xa lle deben estar aparecendo. Graciñas, graciñas, graciñas. Nada. Creo que hay un error en los grupos, ¿no? Son grupos de cambio. Exacto, Ahora mismo están siendo reenviados un grupo <laughs> adecuado, efectivamente. Si no, es imposible. <laughs> <laughs> Disculpade, houve un erro no, nos acoplamentos. Volvemos a intentalo. Sí, agora mesmo debedes estar recibindo esa a, a invitación, o convite para ir a, a sala correcta. Está, no, está pechando ainda. Eh. Ainda está pechando, ainda, ainda 16 segundos, 16 segundos. 16 segundos, non pasa ah, nada. Tenemos aquí un compañero matemático que sean dos corresivos cálculos. Ahora van a ir perfectos. Muy bien, muy bien. ¿No? Eh, por favor. <laughs> Paciencia, paciencia es la madre de la ciencia. Hola. Hola. grupo. ya eh, estamos de vuelta un segundiño, un segundiño, que estamos arranchando los grupos porque salieron los grupos muy grandes. Tuvimos un fallo de cálculo de nuevo. <laughs> Disculpad. Ah, vale, vale, vale. Podéis aprovechar para, echar mano de las herramientas por si las queréis enseñar. No sé si las tenéis impresas o, o si las queréis compartir de manera digital. Es el momento de buscarlas. <laughs> Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis. Yo no sé si tengo grupo o no. Es que Todavía no, todavía no. Ah, ahora se aparecerá. No, es que me perdí la conexión unos segundos, entré, volví a, salir y no vi. Nada, tranquila, aún estás a tiempo. no os preocupéis que están aquí los compañeros todavía haciendo asuste para reenviarvos. Y ahora mismo, si, ya están los grupos preparados. Hay que, ver, estamos yendo a grupos, pero dura 50 segundos, o sea... Sí, eso fue porque hubo un error de número de personas de cálculo para cada grupo, pero ya está siendo reenviados. Ahora ahora sí, Ahora ahora sí. Ahora sí. ahora Sí. Ah, Hola, y yo soy Eugenia. Ah, no sé por qué no. Hola. Sí, de momento sí. Sí. ¿Y yo por no aparezco? Ah, bueno, me veis, ¿no? Vemos <laughs> en la sala, en el grupo. Sí, todavía estás, María. Eso, en la sala principal. Figura a, ventana de co-convite, a, a un nuevo grupo a mí ahora no. Debería figurarse? porque estamos cada vez menos en la sala principal. Pues, eh, no, no lado derecho, en participantes creo que te puedes unir directamente a un grupo que que que no tenía 4 xa. <laughs> Hola. es todavía en la sala principal. Me Agora che van a reasignar os compañeiros o grupo adecuado, eh, Eugenia? Está. Sí. Pois neste momento comunícanme que xa todos ustedes o grupo asignado. Eu non. Eu non. E, eh, quen din que non, Eugenia? Ou que Marga, está falando? Margarita. Marga. Margarita Torres. Vamos a ver, vemos o teu caso agora. Margarita Torres. Eh, vexo a pantalla en negro tamén, non sei por que. Ah, creo que sí. así. de participantes que ten, ten que ter se sesión. Muy bien, se vaya a la pela de participantes, debería figurarle. Sí. Tal y como indicaba antes Loli, si se premes en participantes, que está en la esquina inferior derecha, ah, ahí debe aparecer Chasala. ¿eh? Uy, se está solapando las conversaciones. No, en participantes. Chat. Participantes de chat. Eh, ¿Se premes en participantes? Noche figura sala. Ver código de la página, crear código QR, guardar cómo, volver a cargar, ver, fuente del marco, volver a cargar el eh, marco. Pues mira, arriba de todo, este es número de participantes, eh, debes eh, figurarse, está asignado a la sesión y hay un botoncillo verde de unirse. Digo también para todos los que estén en la sala principal, que están de pocos, pero se, solapa, se solapan las... Sí, sí Ahora sí. Sí, sí, eh, agora ah, sí que nos escoitas, verdade, eh, Eugenia? Nada, estábamos Hola. indicando, sí, para unirte, se non te enviamos agora un chat privado, para unirvos, aqueles que non vos aparecerá a ventana emerxente coa invitación de unirse agora, podedes ir a Premendo participantes, esquina inferior dereita, e arriba de todo vos aparece un botón verde, unirse. Esa vos deis a ir a vosa sesión. Vou vos ir escribindo eu uh, individualmente chats privados para solucionarlo. Cualquier cosa, escribídenos también por los chats. Eh, solucionamos caso por caso. Pero en todo caso, todos ustedes asignados una sala, ¿eh? están aquí confirmando. Este, pues Sí. Sí. es muy complicado. Sí. Sí. pero mm, hola, buenas tardes. Yo soy Eugenia. Mira, eh, yo también la hice en una sesión de primero con la, con la especialista de inglés y yo soy de, yo soy de primaria, ¿no? De primero. Eh, sí que lo hicimos en el mismo nivel, entonces muy bien. Y de lo que me pude dar cuenta es pues de, fallos que a lo mejor tengo yo al dar clase viendo a otra compañera, pues, pues cómo se distraían los niños en, algunas situaciones. Entonces te das cuenta, o sea, me pareció, me pareció estupendo en ese sentido, que te das cuenta de fallos que puedes tener a la hora de exponer la, pues, la clase y, viéndolo en otra persona, ¿no? A mí me, me gustó, vamos. Y sí, y te das cuenta también de los niños que nunca atienden. <laughs> en todas las clases, vamos. Pero bueno, mm, muy bien. La verdad fue una experiencia buena. Lo que pasa que estoy de acuerdo con vosotras en que no hay tiempo, en que hay que eh, coordinarse los horarios es muy difícil. O sea, completamente de acuerdo ¿eh? con lo que estáis diciendo. No, no, es, escoitaseme, es que non sei a que lle dei... Sí, que... ahora sí, ahora sí. Es que antes se solapaban las conversaciones. Sí. Ah, é que non sei a donde lle dei, pero non estou na sesión de grupo. A ver, vou a ir. A ver, ahora... Claro, no, nadie. Sí, eso nos pasa a todos. 嗯。嗯。 した。そう。 Sí. a nosotros en el centro nos pasó un poquito lo mismo, ¿eh? o sea, nos dieron las, cosas eh, un jueves para hacerlas para el martes siguiente. Entonces tuvimos solo el viernes y el lunes y el martes, pero así, para reunirnos en una sesión que casi lo hicimos eh, pues muy, muy apuradamente y la, y la hojita pues mm, la adaptamos también, porque la adaptamos para que fuera más genérica para poder hacer una observación más, pues bueno, más directa, ¿no? Y ir apuntando cosas un poco que, iban pasando, pero sí, como nos, nos, explicaron mucho, tampoco, tampoco estábamos un poco perdidos. Lo mismo. Sí. Ah, vale. <laughs> 嗯哼，好的，好行行，来来，不行。哈哈哈哈哈。 fall sim. Eu agora non estou indo nada. Oídesme. Hola. Hola. Eu eh, non estou oindo nada. Saín do grupo. eh, pediche axuda. Bueno, de todas maneras vamos cancelar xa, eh? Ah. Non sei por que non está cancelado xa. Vou ver. Se vou calzar eu se podo. Ah, xa están cerrando. Perfecto, en 60 segundos estamos todos de volta xa. Xa estamos todos, xa casi non. Pero tuveche ocasión, Eugenia, de, de participar en algún grupo? Digamos, es que non no, no escoitei bien, perdón. Tuve, ¿Tuviste ocasión de participar en algún grupo? Sí. Eh, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Sí, es que a veces se alguien... Sí. Yo, eh, yo solo participé en el grupo de primero, eh, con, primero, con la profesora de inglés, pero, pero sí que nos dio tiempo la unidad que, bueno, sin habernos puesto de acuerdo. Bien. Sin ponernos de acuerdo, utilizamos las dos las unidades del cuerpo. Estábamos con el cuerpo las dos. Ella, me vio a mí en una sesión de ciencias naturales y yo la vi a ella pues, en una sesión de inglés y sin habernos puesto de acuerdo me, hizo gracia. <laughs> muy bien, muy bien. <laughs> Bueno, ya vamos vindo de vuelta. sí? ya estamos todos aquí de vuelta. Eh, non sei, alguén mm, quere comentar algunha consiña sobre as ferramentas? Xa estuvemos vendo nos grupos que en xeral eh, o problema é o tempo para este proceso reflexivo, necesitamos máis tempo, pero tedes que pensar que xa é un logro enorme o simple feito de facer a observación e de que nos observen. E de, inda que sea con pouquiño tempo, xa hai moitas cousas que imos descubrir e moitas cousas que vamos ir vendo. É interesante tamén, na maioría dos casos, as follas de observación modelo funcionaron vos, eh, salvo algunhas excepcións que requiren de máis adaptación ao ser focalizada, cousa que é normal, e por iso tranquilos, porque cando teñamos un poquinho máis de tempo, así que iniciamos xa este proceso de observación, que seguramente, porque engancha, eh, eu eh, como unha droga, xa vos digo eu, <laughs> seguramente tedes eh, despois con máis calma, así que rematemos este programa, xa tedes opción de adaptar ferramentas e de seguir traballando con elas. Algúnha cousiña sobre as ferramentas? Sí. Eh, sí. Dolores, mira, eu falei no foro e me contestaches esta fin de semana. Son a orientadora sí. que, te, que te propoñía mm, esa inquedanza de sobre uh -huh. que escala de observación observar. Entón, bueno, eh, eh, é o que lle comentei ao meu grupo de compañeiras, no grupo de, de traballo que propuse Cheves agora, E eh, nada, o que, o que fixemos foi iso. Eu observei as miñas compañeras na escola infantil en base ás súas necesidades e os seus objetivos. Correcto. E agora o que vou facer é desenvolver unha sesión eh, de práctica docente pero programada por min para, uh -huh. para diseño universal de aprendizaxe para que eles, elas me observen en base á miña escala de observación e eh, tamén poida servir de orientación para elas. Vale, perfecto, perfecto, moi ben, moi ben. Moi ben. De feito, despois, probablemente elas se queren afondar tamén no tema do DUA, creo que era o tema que querías sí, eh, focalizar sí. ti, pois tamén tamén lles vai vir ben eh, facer esa observación e, de feito, o millor despois podedes podes observar a outra compañera nese aspecto tamén. Sí, claro, vale. Mm. esa é a idea, como tamén vale. un pouco que serva de orientación, justamente. Correcto, correcto, moi ben, moi vale. ben. Perfecto, Ana, perfecto. Gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno, imos ca última parte desta de primeira parte. <laughs> eh, imos ver que dificultades atopamos. Imos traballar outra vez cun menti, sí, que é unha ferramenta que xa conocemos a estas alturas, entonces mantemos esa ferramenta, sí, E eh, neste caso imos tamén traballar en dúas partes. A primeira parte son dificultades atopadas durante a observación. ¿sí? Aí escribiremos aquelas dificultades que tuvemos durante a observación. Ollo, centrémonos, por favor, na observación, no proceso de observación, non na memoria, nin nin na sesión de análisis, non, só no proceso de observación. E non cerredes o menti porque teredes unha segunda pregunta na que trataremos as dificultades atopadas durante a sesión de análisis, se que as houbo. De acordo? Entonces, un, minutinho para que poidades ir escribindo as vosas eh, cuestións, dificultades atopadas, eu vou ir abrindo o menti. o código otra vez. Perdón, sí. Ahí va otra vez. Es de lo no chat también. Sí. Mm. si puedo entrar. <clears throat> A ver. Non sei se estou dentro. Se che aparece un oco para escribir, <laughs> estás dentro. É que, é que o tiven, pero perder, non sei. Volve a entrar outra vez, non pasa nada, eh? non pasa nada. Podes volver a entrar outra vez, non pasa nada. A ver, se podo entrar. Ah. A ver. A menti este, pero... Non. No, no me Espera. pues yo no sé qué me pasa. A ver qué Ay, por Dios. <laughs> tranquilidad, tranquilidad. <clears throat> que con, un teléfono es complicado. Sí, es más <laughs> complicado, la verdad que sí. La verdad que sí. Eh, eh, eh, no soy capaz, a ver, Por Dios. No. No, así no. cómo era? Non te preocupes, seguramente algunha das dificultades que, atopa, que atopache aparecen aquí e senón despois facemos a de viva voz. Non te preocupes, vale? Cadrar horarios cos compañeiros, o que viñamos falando todo o tempo. A ver, María Esther. A ver, eh, cadrar horarios cos compañeiros, no noso caso foi un pouco complicado porque éramos moitos, pero Muy pois collamos, e, eh, e eh, somos dun instituto grande e collemos todos os horarios e buscamos os ocos. Ya, eh, ya. E, e, e fomos a observar as persoas eh, coas que non coincidíamos nas horas de clase. Xa, Eh, no, meso, ben. no meu caso, eu son de historia e eh, non había ninguén de historia. Eh, fun observar a unha persoa de educación física e a outra persoa de música. Nada, non pasa nada. Temos que solucionar neste momento. Vamos alá. O dos horarios creo que é un problema eh, generalizado. Ninguna dificultade atopada, fantástico. Deixar de ser avaliadora, este é un tema moi, moi importante. Eh, no, no, só no, no, observar. No, no, no non avaliar. É un tema moi importante. A observación foi focalizada resultou complexa, non é fácil observar con moito nivel de detalle. Non, para iso requerimos, eh, outra vez, unha reflexión previa importante para escoller ben aquilo que queremos observar e aí sería interesante tamén empaparnos un poquinho da teoría eh, os estudios que, que, que hai que haxa ao respecto eh, para realmente definir eh, exactamente eh, que é o que queremos observar. Non? Eh, falta de espacio na aula para observar sin molestar, aí igual temos que facer un planteamento distinto en canto á restribución de, de espacios, sí, eh, ter horario para poder asistir a outra clase, ben, isto é tema de horarios, cadras de horarios, falta de tempo para coordinarse, moi importante a hora de facer a reflexión, en realidade non atepei ningunha dificultade, moi ben, eh, observar unha sesión sabe a pouco, eh, o que vos digo, é eh, adictivo. Eh, mm, levar a conta do número de veces que se repiten certas accións, sempre que decidas cuantificalo, sí? Eh, sempre que decidas cuantificalo, se si non decides cuantificalo, podemos adaptar sempre a folla de observación, sí? Eh, curiosidade inicial do alumnado, mm, vale, isto é normal. Eh, esa fase previa falábamos tamén que tiñamos que intentar eh, preparar ao alumnado para explicarlles que vai pasar eh, e que non que o tome da, da mellor maneira, o sea, do máis natural posible, non? Que, que a maior naturalidade posible. De todos os xeitos sempre pode haber un pequeniño retraso, sí? Eh, Costouche non intervir, aquí hai un comentario, como unha máis na actividade, sí, ben, entonces é que a clase era moi amena, non? Moi dinámica, moi divertida, porque senón igual non se apetecía. Eh, implicación do alumnado ante unha persoa allea á clase, vale, é unha dificultade, a veces tamén non ten por que selo, se nos habituamos a facer este tipo de prácticas, xa non será, non? Buscar tempo, coincidir nunha sesión fora interesante para, para para observar que non houbera exame, por exemplo. Vale, claro, un exame non vamos a ir a observar, está claro. Pero, bueno, interesantes, aparte de eso, deberían ser las togas, ¿no? E outra vez, compatibilidade de horarios, centrar a observación, repítese outra vez, importante ese proceso de reflexión previa para centrarse no aspecto que queremos escoller, na focalizada, evidentemente non é tan fácil como a holística, pois posto que eh, imos eh, tratar un tema moi específico. Non? Eh, falta horario, ben, eu penso que máis ou menos interrupcións, vale? Pero isto xa xan cousas alleas á observación en sí, pero sí, unha dificultade pode ser, sí? Vale, ok. Eu dinlle permiso de edición aquí a alguén sin querer, estamos editando, non pasa nada. Eh, vale? O momento de, de observación non foi obxectado, moi ben. Bueno, máis ou menos tensión inicial, perfecto, perfecto. Máis ou menos repítense un pouquiño todos os eh, temas. Imos ca segunda ca segunda ca segunda pregunta, sí? Imos ca fase da sesión de análisis. dificultades que topaste de salir. No sé cómo borrar esto ahora, un momento. Está borrado. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Ah. Una sesión de análisis por WhatsApp. o tempo, temos outra vez, o tempo é un mantra que nos persigue, non? <laughs> Falta de tempo outra vez. Clima relaxado e productivo, é verdad. <laughs> Eh, interésame moito o, o, o tema da, da, da sesión de análisis por WhatsApp. <laughs> Algo que comentar, estes compañeiros? Ou... pois a falta de, de tempo fixo que só nos puderamos desplazar porque eu traballo nun CRA, tuveme que desplazar de aula e a sesión de análise solamente a podemos facer por WhatsApp, así que así a fixemos. Vale, e, e aí como funcionou o tema da reflexión? É unha curiosidade persoal, eh? Pois eu escribínlle a miña compañeira e pois do que observei, pois o que o que eu podía implementar na miña aula e o que me bueno, o que, o que observei un pouco, claro, foi unha sesión de análise non moi longa, pero bueno, bueno fixémola. Podedes retomar en calquera tuvemos momento. un, tuvemos un intercambio de pareceres. Moi ben, moi ben. Pero igual despois, máis adiante, cando poidades, tedes que afondar un pouquiño Claro, Esa reflexión claro, pois pues agora do... cando teñamos que facer as memorias, esas cousas, pois pues volveremos vale. a falar do tema, pero para, para ter algo feito para o día de hoxe, pois pues foi o máis vale. rápido que se nos ocurreu. Ben, grazas. Tamén comentaba unha compañeira ou compañeiro que, que, que sin que a outra decir as cousas sin que a outra persoa se sentirá atacada. Lembrade as estrategias discursivas que podemos empregar, aínda que así non é fácil, eh? A veces é difícil porque a ninguén nos gusta que nos critiquen. Entonces, bueno, eh, aí, a pesar da situación, pois pues, temos que, eh, que ir aprendendo a mellorar cada día un pouquinho máis no tema da reflexión. Bastante sinxelo, moi ben, tamén todos sabemos ao que vamos, non? Pero bueno, vale, por videoconferencia, pareceme ben, sí. Moi ben, en xeral, fantástico. Moitísimas gracias a todos por participar. Non sei se para rematar aquí queredes comentar algunha cousiña máis sobre este aspecto de dificultade eh, de dificultade con tanto ca observación como ca, perdón, como ca mm, sesión de análisis. Non? Loli, yo quería comentar una cuestión que ha surgido antes en, los grupos en los que he estado sobre las herramientas. Em, que eh, recordar que, em, que, nosotras dimos unas, em, unos instrumentos guía claro. que están en la segunda sesión y que esos instrumentos eh, contienen una serie de pautas que no hay que observarlas todas, que hay que elegir una o dos, y que tampoco todo lo que está incluido en, esas, en esos instrumentos es todo lo que se puede observar, sino que se podrían, eh, hablábamos del ejemplo de la, la herramienta de plurilingüismo e internacionalización que tiene una competencia específica, pero se mm, puede mm. ampliar con competencia estratégica, intercultural, o sea, se pueden incluir, eso simplemente son modelos y guías por si alguien no pude estar en la segunda sesión y no, y no, le, y no le quedó claro. Y está todo en la, en la carpeta de la segunda sesión para recordárselo a, a los, a, a, todos los participantes. Solo quería hacer esa aclaración. Sí, sí, sí. Si no, eh, eh, falábamos, sí, eh, es verdad, en los, grupos, en algún caso, es o que vos decíamos también en algún grupo, La sesión, mm, observación focalizada es muy importante precisamente na, na osa focalizada, é moi importante a reflexión previa de que vou observar e centrarnos en unhas pouquiñas cousas, non, non tolear mm, xerando ítems, porque a focalizada é quizá a máis complicada, non? porque de aí podemos extraer moitísimas cousas. E claro, nós propoñemos algúns modelos, algúns aspectos, pero xa vedes que hai un montón de aspectos. Gracias, Ana. É eh, moi importante isto. Eh, ben, e eh, sin máis, deixo vos que a compañeira María que vai vos falar dos momentos eureka, eureka que seguro que tuvestes algún, e sobre todo da estrate, das estrategias de cambio de como chegar realmente a que todo isto nos sirva para cambiar. Eh, gracias, María. Gracias, María. Lore. Se queres deixar ah. de compartir... Eh, sí, sí, xa estou fora. Aí está, porque así xa vou eu eh, pasando as diapositivas a, ao meu ritmo. Bueno, pois comezamos entón, non sei se estades visualizando ben a presentación, se me podedes confirmar. Sí. Agradezco, Vale, graciñas. Veña, pois pasamos á segunda parte desta formación que, como vedes aí, chámase Momentos Eureka e Estrategias para o Cambio. En primeiro lugar, eh, bueno, eu quería felicitarvos polas, porque estiven escoitando as vosas conversas nos rooms, eh, por esa observación que fixestes en tan pouco tempo, que ademais ben quedou aí reflectido nas, nesta aposta en común que fixestes con Loli, que efectivamente temos uns prazos limitados. Entón, quería vos recordar, penso que tanto eu como a Loli como a Ana, que o feito de abrir as portas das vosas aulas xa é unha transformación en sí mesmo. Vale? Está poñendo o foco Mm, no vosso desenvolvemento profesional estades abrindo un espazo de diálogo e ademais é entre iguais, non é imposto. Entón xa iso é unha transformación eh, na mentalidade mm, do propio centro, vale? Así que, eh, pois, iso que vaya por diante. Despois tamén eh, quería comentarvos que, mm, porque estivemos tamén un pouco vendo como están a ser as vosas experiencias, tamén agora nos rooms, eh, nos queremos as tres eh, aclararvos ou máis ben recomendarvos o seguinte. Non eh, vos preocupedes nin, nin que irades facer unha clase magistral para o vosso compañeiro ou compañeira observador, vale? Para impresionar o mellor por medo de defraudar. Deixade o, a, a autopresión a un lado, esquecedevos diso, porque o importante é que sexa un proceso natural e tamén realista, Vale? Non renunciedes á vosa esencia, porque na vosa práctica docente xa existen moitas fortalezas. E é certo que os prazos son limitados deste programa, pero a reflexión, a observación pode eh, acompañarvos o resto do curso e nos vindeiros cursos. Vale? Entón, que é un proceso, que sexa un proceso natural, o máis realista posible, que tampouco vos apuredes eh, con eses prazos do programa, obviamente hai que cumprilos para facer uns trámites, pero que esa apertura de portas e eh, de miradas que vos vai acompañar, porque esa aí é onde comeza o proceso, vale? Eso é, é o foco deste programa, é eh, o que nos agardamos que, que poidades disfrutar. Entón, vou continuar, a ver se podo pasar, porque aí estamos. Vale, pois eh, xa dito isto así para comenzar, para facer esa especie de, de parón e eh, de reflexión eh, antes desta segunda parte, queremos volver as tres a este itinerario reflexivo antes de comenzar a falar sobre o cambio. Por que? Pois porque, bueno, non sei se vedes aquí eh, nesta diapositiva na mm, parte inferior que este é un modelo adaptado de Fred Korhagen, que xa mm, propuxo este modelo no 2001. E por que? Este é un profesor emérito das, das Netherlands. De que se deu conta Fred Korhagen? Pois de que era imposible formar aos docentes mm, eh, para todas as situacións que ian ter que enfrontar na súa aula. Isto é imposible. Por qué? Porque a aula é un sistema complexo e, ademais, é impredicible. Entón, do que sí que se decatou é que o que se pode é eh, ensinar aos, as persoas docentes a reflexionar sobre as súas experiencias para poder dirixir por sí mesmos o seu desenvolvemento profesional. Eh, este é, o itinerario reflexivo que nos eh, compartimos con vos. Entón, ten unhas fases moi claras, antes da observación, como vos, vos explicara a Ana na primeira formación, temos que reflexionar e confrontar que imos facer, falar co compañeiro, acordar unha hora, un día, eh, falar dos obxectivos desa sesión, decidir as actividades, a metodoloxía, despois pasamos á acción, que é a observación. E xa despois da observación hai un diálogo reflexivo. Temos esa entrevista outra vez co compañeiro onde se produce a toma de conciencia. Aí é cando xa nos imos nese diálogo aberto que ademais Loli Mm, compartiu con vos na pasada sesión esas técnicas discursivas, usar preguntas abertas, tentar abrir ese diálogo, que o compañeiro explique por que fixo esa actividade, como creemos que impactou. É aí, nese diálogo reflexivo, onde aparece ese concepto de Korhagen de toma de conciencia ou awareness, e aí é onde se produce o momento eureka. Todos eh, sabemos o que significa eureka, é un termo que non precisa moita definición, non? É cando descubrimos unha cousa despois dun proceso de ir buscando eh, durante un tempo con interese. Entón, cando nós nesas entrevistas ou tamén pode o, acontecer que sexa na posta en común xa con todos os participantes da, do programa observación do noso centro, cando imos vendo, vislumbrando que cousas poden se transformar, aí é cando pasamos á última fase do modelo que é o cambio na acción. Vale? Entón, eu penso que é un modelo sinxelo, pero compre non esquecer, porque sirve de guía tamén para saber en que momento está cada un e cada centro. Imos continuar, entón, porque nós o que queremos para forrarvos tempo tamén e para guiarvos un pouquiño é que saibades que eses momentos eureka seguramente agora polo que temos escoitado nestas rooms, xa estivestes observando de maneira holística, de maneira focalizada, e xa Mm, na, na, na focalizada, seguramente, como se falou na reunión pasada, estivestes prestando atención a eses elementos que aparecen agora aquí en pantalla, que xa na sesión pasada quedou clarísimo que tiñades superintegrados. Cando entrades nunha aula de maneira focalizada, seguramente estaredes prestando atención a unha desas categorías que aparece á esquerda, ou ben o rol do docente, o rol do alumno, como se xestiona a aula, os materiais, iso está claro. Cada un, eh, dependendo do centro, decidiu en que eh, aspecto se quería centrar. Entón, eses momentos eureka poden ser, que iso é importante telo en conta, poden ser individuais ou colectivos. Eh, durante o, o, é importante saber que durante ese diálogo reflexivo pode ser que un se vaya dando de conta de certas cousas que acontecen na súa práctica docente que quere transformar, Ou pode ser tamén que na aposta en común a posteriori de todas as persoas participantes nos vayamos dando conta de que se observaron as mesmas cousas en, en, en, en varias aulas, non? E aí é cando o momento eureka pasa de individual a colectivo. Tamón, tamén pode pasar que na posta en común, cando se fala con todos os participantes, nos deamos de conta de que nesa folla de observación non aparecían certas evidencias, pero despois ao falar, todos en común, un di, ai, pois sí, isto tamén observei eu, efectivamente. E por iso pasamos moitas veces do individual ao colectivo. E por iso é importante falar en parellas, observador e observado despois, pero ter tamén un momentiño de posta en común todos xuntos, vale? Porque aí tamén se sacan moitas conclusións e tamén se chegan a momentos de eureka. E despois, para que veixades xa Um, a ver, é que teño aquí unha solicitude de anotación. Vamos a recitar. Ben. Aquí o que queremos tamén é darvos exemplos, como comentaba Salita ao comezo, non? Entón, aquí tedes un exemplo dun momento eureka que seguro, seguro, seguro eh, vai ser moi familiar e vos ides identificar con el moitos de vos. Isto é algo que pasou eh, nas observacións do meu centro, son evidencias que se recolleron na, no instrumento de observación eh, eh, por iso as teño aquí tituladas como sesión de análise, para que vos vexades. Eh? Primeira observación, que se registrou nunha folla de observación. No conxunto da clase predomina a fala da persoa docente. Outra observación, outra evidencia. As intervencións do alumnado ocupan pouco tempo. E terceira observación. O alumnado semella aprender máis cando ten o control da actividade. Entón, destas observacións que se desprende? Cal é o Eureka? Que hai que facer aquí? Pois fomentar o traballo autónomo. E por qué? Pois porque observamos que as intervencións do alumnado son máis relevantes, máis pertinentes, están, son máis elaboradas en canto eh, eles teñen o control e se sitúan no centro de aprendizaxe. Claro, cal é o problema? porque aquí tivemos que realizar unha reflexión. Por que falamos ou por que controlamos tanto as persoas docentes? Pois porque é importante ter baixo control unha clase, non pode estar fora de control. Entón, como, hai que, como artellamos, como facemos? Pois haberá que guiar moi ben, haberá que andamear moi ben a tarefa, situar moi ben o alumnado e cando xa o teñamos focalizado, cando estean aí, ben situados, entón dar un paso atrás e deixar, deixar que traballen. E aí o rol do, do profesorado vai ser pasivo? Pois non. Imos estar escoitando, facemos escoita activa, observamos, mesmo podemos tomar notas e despois damos un feedback de calidade personalizado ao remate desa actividade. Pero o control e os protagonistas son eles. Vale, ese sería un momento eureka. Non sei se vos serve, pero eu penso que é así algo que seguramente teredes observado, eh, é algo generalizado, entón, pois, podemos servir de exemplo, vale? E xa, por último, porque este é o exemplo, claro, nos teñamos preparada unha segunda experiencia de breakout room, pero non sei eu se o tempo nos vai dar para, para isto. Entón, eh, penso que para evitar problemas técnicos, se queredes, podemos facer a través do chat, vale? Deixo de compartir nun momentiño, eh, pero para que non sexa caótico, Imos mirar primeiro que tres cousiñas tedes que, que mm, concretar. Este estaba mm, mm, plantexado para facer eh, en grupos, pero non importa, podémoslo facer a través do chat. Mirade, queremos agora que pensedes na observación focalizada. Entón, os tres aspectos que ides discutir ou que ides agora a partillar son Primeiro, que aspectos concretos tedes observados na aula nesa observación focalizada? Segundo, Chegaste xa a un momento eureka? Ou estades vos acercando? Estades aí? Vedes xa a luz? E despois, se chegades ou se estades chegando a un momento eureka, que transformacións pensades que implicaría na vosa práctica docente? Se vos parece, vou deixar de, de compartir, vale? E imos, por así dicilo, dosificar, imos andamiar tamén. Primeira pregunta, que estades observando durante eh, bueno, nesa rolda de observacións focalizadas. Vai haber moitas intervencións eh, no chat, pero podedes, eh, non se poderán ver todas, pero vai nos servir tamén para facer unha sondaxe. Só para ver que aspectos están aí deses, dese, desa, dese consello que vos demos menos e máis, na focalizada é mellor escoller dous, tres aspectos e, e centrar o foco, cales escollestes, vale? Vale, a linguaxe. Entendo que a linguaxe da, docente, do, da persoa docente. O rol do alumnado. Moi ben. Emprego das TIC. Vale? Ben, emprego das TIC. Como enfoca a compañeira? A ver que non vexo ben. como enfoca a compañeira a súa hora de clase. Entendo que isto é a xestión do tempo. Terá que ver tamén co plan de aula, coa, coa preparación da sesión. Motivación. Control dos tempos. A interacción. Non sei se mm, docente, persoa docente alumnado ou entre alumnos, outra vez a linguaxe, outro día falamos de precisamente disto de cando se dan as instruccións, tamén a linguaxe para verbal, vale, recursos tecnolóxicos, a distribución física da aula, probablemente hai centros que están tamén traballando os espazos, a comunicación, a convivencia, a linguaxe inclusiva, moi ben, moi concreto, ademais, moi focalizado, Seguimos con espacios, cuastics. Docente, materiales y recursos, Estoy ambicioso porque de tres categorías segundo esas categorías mm, que decía Elena Verdía, que son tres principales. Rol de alumnado, recursos, dinámicas innovadoras y motivadoras, estades ahí con metodología. interacciones, espacios, recursos, espazos. Xestión do tempo outra vez. Metodoloxía, tipoloxía de actividades e tamén secuenciación. Moi importante da secuenciación, xa vedes que nós aquí estamos adaptando a nosa secuenciación sobre a marcha tamén. Plurilingüismo e TIC, Vale, aquí están claramente mm, definidas as dúas ramas que seguramente teredes no vosso PCPP, entendo, non? que por eso, por lo que escogiste estas dos líneas, lenguaje, motivación, organización de aula, sesión... Uy, aquí, Margarita, organización de aula, desenvolvemento da sesión, rol de alumnado, rol de profesorado, metodología, materiales y recursos. Vaya, vaya. No quiere decir que no se pueda hacer, eh? Es ambicioso, pero está muy bien. Tarefas cooperativas, inclusión tamén, seguramente moitos de vostedes a inclusión tamén como liña do PCPP, as TICs, inclusión, metodoloxía, vale, ben, imos parar, complicidade, que ben. Gústame moito este, este, este concepto. Iba a dicir que é vago, non é vago, é concreto, pero non sei moi ben a que vos referides, supoño que ao clima de aula en sí mesmo, non? interacción entre iguais, materiais. Ben, pues ir parando, vale? E a gravitar ahora, poquito a poquito, cara segunda pregunta guía de ese breakout room que teníamos preparado, que sería se te chegado a un momento eureka. Esa es la segunda pregunta. A ver qué aparece por ahí, por chat. De momento no. No. aínda no. <laughs> vale, moi también Esto también esperaba, eh? non sei que pensades Ana e Loli, pero eu estábamos a falar no las tres e dicíamos é que non dá tempo. Iso vai chegando de maneira progresiva e fan falla distintas observacións e, sobre todo, no Menti aparecían moitas persoas, 55 creo, teño aquí apuntado, que aínda non empezastes coa sesión de análise. Claro, se non hai sesión de análise, dificilmente imos chegar a conclusións E, eh, polo tanto, este, estes eurecas pois aínda están no, en proceso, vale? De todos estes, eu cambiaría a resposta aínda non por en proceso. En proceso, porque se hai 55 persoas aí pendentes dunha sesión de análise, isto está en proceso. Vale, falta reflexión para chegar a este momento. María, ah, eh, vale, moi ben. Perdón, sí. penso que para o momento euro que quizá tamén unha única observación é un pouco insuficiente, un proceso máis longo, entonces hai que darlle tempo. Efectivamente, ademais... Pero hai que temos... si sí chegou. Hai, sí, a ver, no chat teño a Esther, que ademais é compañera da EOI, que di sesión de análise da primeira observación feita, eureka. Pois efectivamente, hai que, hai que, eso de auto exixirse, pois non, pois iso é un eureka, efectivamente. Porque se un non observou nunca na aula, primeiro tense que empapar do proceso, saber o que se sinte como observado como observador. Entón, pois iso en si sí mesmo xa é unha eureka. En proceso, en proceso, chegamos... Ah, agora xa estades máis optimistas, ben, ben, porque as primeiras preguntas eran non, non, non. Agora en proceso, vale. Ben, aquí hai unha conclusión, que podemos mellorar o aproveitamento dos espazos. Moi ben. Moi ben. E tamén en proceso. Sabela, para min houve un momento eureka durante a observación dunha compañera que realmente deume unha visión ben distinta da miña. Moi ben, se queres despois sabela concretar, porque agora xa me deixaches coas ganas, claro. Non sei a que te refires, é como unha revelación, veches aí, a ver. Non, se queres comento, comento despois. Sí, comenta, comenta, sí. Pois, xa que non vamos aos breakout rooms, comenta. Fixe unha observación eh, cunha compañeira que traballa en, en, en, eh, aprendizaxe cooperativo, en aprendizaxe cooperativo con grupos. E, eh, eh, bueno, realmente leva moi ben eh, todo o que é o aprendizaxe colaborativo porque tamén utiliza o, a, a gamificación. Eh, pareceume superinteresante. E claro, planteime tantas cousas que creo que vai vou, cam, o sea, vai cambiar moito a miña maneira de, de ensinar. Creo Ai, que foi... Isabela, agora coñecinte, agora colaborador. <laughs> Creo que foi un momento eureka aí, sí. Como contigo, como contigo, que tamén aprendí mucho. <laughs> jo, pois que ben, porque é que cando un observa maneiras de facer distintas, e que non son nin mellores nin peores, son distintas, pois a min iso tamén é un momento eureka, sabes? Eh, está moi ben pois eh, observar, pero sempre estamos coa cabeza eh, cando falamos de transformación e de cambio, adoitamos pensar que iso significa que hai moito que cambiar. Pero se o que un observa son fortalezas dun compañeiro que pode aplicar na súa práctica docente, pois estupendo, e que diso se trata. Non? A ver, Ana Belén, bueno, un bico, Sabela. Ana Belén aquí, eh, o traballo en equipo docente é necesario, debe contemplarse ese tempo en organización de horario, sí. Volvemos ao mesmo, non? Que é difícil cadrar os horarios, efectivamente. O feito de participar no curso eh, é outro momento, comenta Eugenia, non entendo moi ben o feito de participar no curso, é outro momento eureka, ah, vale, vale, o feito de participar no programa, entendo. A importancia da gamificación na aula, sí, a gamificación, sobre todo, tamén para facer eh, transicións, cando hai un momento teórico, non? Isto é super importante a, cando se xestiona a aula, cando tes un momento teórico máis instruccional, combinar cunha gamificación, sempre anima, non? Sempre, sempre eses cambios son super importantes para compensar os ritmos, que non sexa todo frenético, pero que tampouco sexa sempre o mesmo tempo, o mesmo tipo de interacción. Por exemplo, outro día, cunha compañeira falábamos moito diso. Cando observas o mellor un docente que está falando para o grupo grande, fai unha actividade, pero é docente grupo grande, pasa outra actividade, segue a ser docente grupo grande, Entón, ao final, estamos facendo unha intervención máis ben para grupo promedio. E funcionaría estupendamente, o mellor problema non é a actividade, simplemente que non modificamos a interacción. Se pode ser docente grupo grande, facemos unha transición, cambiamos de actividade e deixamos que sexa en grupos, en parellas. Vale, está moi ben. Mm, temporada, a ver que máis pon no chat, temporada, temporizador visual para el alumnado cuando se le da tiempo, imprescindible, sí, sí. Eh, queremos fomentar la autonomía, tienen que tener las herramientas, eh, si queremos que sean conscientes de tiempo, ponle un temporizador visual, sí, sí. Importantes habilidades de los docentes, a empatía, calma ante situaciones complicadas, efectivamente, sí. Sí, sí. Eso es un momento eureka. Claro que sí. Ah, moi ben. A importancia do traballo en grupo, definitivamente, sí, sí. Ten o seu aquel, o traballo en grupo. Hai que perfilalo moi ben para que non se faga caótico. Mm, Hai que pensalo moi ben, reflexionar. E, eh, e aí, pois, tamén tamén axuda moito un plan de aula, por exemplo, non? Cando un escribo o que vai facer e despois lle bota unha hallada e eh, di, a ver, que me falta aquí? Que tipo de actividades metín? está compensado, non está compensado, toco, mm, utilizo distintos agrupamentos. Sí. O alumnado en secundaria segue a estar en clase de xeito individual. Vale, eu non, agora xa hai tempo que non traballo en secundaria, non podo ratificar iso, pero eh, esta é unha conclusión que probablemente teredes sacado dunha, de varias observacións ou dunha soa, Pois agora hai que facer, non? A, esa é a awareness, a toma de conciencia. Agora faltaría a seguinte parte, que que facemos? Cambios na acción. Como transformamos? Improvisación da práctica programada pola intervención dos captivos. Bueno, claro, dos cativos e eh, dos non cativos, porque eu traballo con adultos e teño que impro improvisar, pero iso non é malo, eh, iso non é malo, que teñas un plan de aula, que teñas todo máis ou menos temporalizado, nunca vai significar mm, que, que vai a seguir, que, que se vai a desenvolver así segundo ese plan. E non pasa nada, non é malo. De feito, se improvisas e se, re, como se dice, readaptas e reaxustas, quere dicir que está sendo eficaz. ¿Mm? Non hai problema. Bueno, xa van, xa van diminuindo as intervencións no chat. Mm, A terceira pregunta era que transformacións eh, implicarían estes momentos de eureka na vosa práctica docente. Se queredes, se pode escribir algo máis. Penso que xa, máis ou menos, estas respostas se corresponden con esta pregunta, pero se queredes engadir sí, algo María, sobre todo porque vamos un poquito justos de tiempo. Vale, Que tempo? Vale, son as 6 menos 20. Menos ben, 10. Pues nada. Perdón? 6 menos 10, sí. Ben, pois, eh, se non tedes así máis achegas, simplemente hoxe o que queríamos eh, compartir con vos antes de darlle paso xa a Ana, que vos vai falar un poquinho máis en concreto de exemplos que sabemos que vos preocupa de produtos de éxito para a memoria final. Se vos parece, estou quedamos en luz, Eh, vou vos amosar un outro exemplo máis de algo que mm, empregamos na nosa escola e que tamén están agora empregando en moitas escolas. Isto foi algo que xurdiu dos nosos primeiros anos de observación porque mm, vou compartir case pantalla porque así o vedes mellor, vale? Aquí estamos. esta é a presentación. Entón, para que vos veixades, cando nos comezamos hai moitos anos, há sete anos, penso así, nas, na observación, eh, nesa primeira aproximación á observación sabíamos vou pasar, que eh, íamos atopar mm, cuestións e aspectos observables nas distintas prácticas docentes que tiñamos que observar, despois reflexionar e despois adaptar, e que ia a facer falla tempo e reflexión para que se producise un cambio, non? que iso non se producía da noite a mañá. E eh, cando comezamos a observar, decatámonos de que tiñamos que ter un plan de aula básico, sinxelo, pero para compartir coa persoa observada. Tiñamos que explicar, mira, quedamos este día hasta ahora, vou facer isto, traballo con este grupo, son teñen este nivel, vale? Entón, do plan de aula, o sea, decatámonos que moitos de nós non traballábamos con plans de aula. Isto tamén o comentei na primeira formación. Eso foi xa o primeiro, a primeira transformación. Temos que ter un diario de aula ou un plan de aula para cada sesión, en que soporte, facémolo impreso, facémolo digital, vale? Entón, incorporamos un diario de aula a nosa práctica docente. Agora xa, isto témolo moi avanzado, vale? Entón, eh, estamos empregando moitos de nós, eu penso que polo menos debe de haber na nosa escola 15 docentes tranquilamente que usan este diario de aula digital. Esta é unha mm, presentación, chamase un Google Slides, está feito eh, en Google, e hai unha páxina que se chama Internet Slides Mania, que ten modelos de presentacións gratuitas que vos podedes adaptar. Nos agora estamos usando este diario de aula como, casi que vou primeiro aquí para ir e que o vexades, como eh, plan de aula que ademais nos serve, mm, nos fai dúas funcións. O primeiro que podemos eh, utilizalo por parte do docente como eh, diario de aula, plan de aula e axuda á reflexión. Nos aquí poñemos o que imos facer e eh, probablemente vos parece que está incompleto porque non é un plan de aula que inclúe obxectivos, temporalización, non, non, non é perfecto, é solo o que usamos nós. E aí está recollidos todos os materiais que, como nos últimos anos xa son digitais, pois aproveitamos para meter aí as ligazóns aos PDFs, aos vídeos, aos, as presentacións, o que sexa. Entón, en cada sesión aparecen aí as actividades. Para o docente serve como plan de aula, serve como ferramenta de autorreflexión, porque eu podo contrastar, repasar o que fixen os anos anteriores ou as sesións anteriores, vexo se a sesión está compensada e se non. E para o alumnado Claro, nós despois dixemos, bueno, está ben ter un plan de aula, pero o alumnado tamén tería que ter un plan de aula? Pois sí. Por que? Porque é unha folla de ruta. E se queremos fomentar o traballo autónomo, está moi ben que se proxecte durante a sesión unha folla de ruta. Saben perfectamente que ven despois, aínda que pode estar aberto a modificacións, e tamén as persoas, no noso caso, que son adultas e que faltan a clase, vale? pois poden tamén acudir a ese diario de aula e ver un pouquiño o que se fixo nesa sesión para, mm, por así dicilo, mm, eh, poñerse ao día non para a seguinte sesión. Entón, eso é o que queríamos amosarvos. Non, non, isto non vai de mm, amosar e compartir a ferramenta porque non é o necesario agora mesmo, non, non queremos que usedes un diario digital como estes, pero aforramos moito tempo como a docentes porque aí xa van, eh, a ver, xa deixei de compartir. Aí xa van todos os materiais, ordenase moi ben a sesión e o alumnado está moi ben, ten moi ben contextualizado o traballo, vale? Esa para nos foi un momento eureka, entender que era interesante ter un plan de aula para autorreflexión do docente e entender tamén que o alumnado eh, ia aproveitar e beneficiarse desa, dese, pois iso, desa ferramenta, vale? Vale? Eh, ya con esto, rematamos con esta segunda parte eh, doy la palabra a Ana, porque así van a quedar bastante tiempo que es importante para las dudas, eh, bueno, para atender y daros feedback, vale? Bueno, hola a todos y enhorabuena por haber llegado hasta aquí. mis compañeras y yo no paramos de motivaros, pero no por, porque, nos guste o ese sea nuestro propósito, sino porque nosotras hemos pasado por el mismo proceso por el que estáis pasando vosotros y sabemos que es un, eh, observar es un, eh, un, instrumento motivador, retador, pero también exigente. Y encima, en vuestro caso, tenéis unos tiempos para hacerlo. Entonces, em, sentiros orgullosos del trabajo que estáis haciendo, y mm, eh, hoy eh, hemos hablado de todo el proceso y este proceso tiene un cierre. Eh, si os acordáis, en la primera sesión hablábamos del itinerario reflexivo mm, y, y, no sé si os habrá pasado, pero por la conversación que he tenido antes en diferentes grupos, creo que sí, la observación activa una maquinaria en los centros imparables. ¿A qué me refiero con esto? A que nos reunimos con compañeros que normalmente no vemos. Hablamos de docencia, hablamos de innovación, hablamos de, digitalización. Surgen temas que nos, que nos eh, competen a todos y nos interesan. Entonces es muy importante, independientemente del programa, de que tengáis que hacer una memoria, etcétera, etcétera, de que como centro tengáis el tiempo de reuniros antes de que acabe el curso para analizar qué ha supuesto esta experiencia para vosotros, cómo va a repercutir todo lo que habéis iniciado en el centro, en el mismo, cómo va a repercutir en el profesorado, en la comunidad educativa y también, ¿por qué no plantearos si le queréis dar una continuidad? Porque sí hay un programa institucional, pero en nuestros centros, por ejemplo, el ejemplo de, las tres personas que estamos hoy eh, eh, como relatoras, hay continuidades en los programas de observación que surgen de la motivación del profesorado. Entonces, os animo a que os sentéis porque todo lo que estáis haciendo ahora mismo estáis fomentando eh, la colaboración eh, docente. Ahora mismo estáis creando en vuestros centros una cultura docente colaborativa, creando comunidades de aprendizaje. Por eso os animo, le decía antes a una compañera que, que me comentaba, es que han surgido, después de las observaciones nos han surgido muchas preguntas y, muchas acciones. Escribidlo todo. si no podéis reuniros físicamente, en un Padlet, en un documento de Google, escribid todo lo que está surgiendo porque muchas cabecitas pensantes, em, observándose las unas a otras, crean eh, un movimiento imparable, como decía antes Loli. Entonces, os invito, os animo y, creo que es algo muy beneficioso para el centro. Si están aquí los, equipos directivos, creo que también incluso trabajo para ellos ya hecho, porque lo están haciendo los docentes, es que os sentéis a, ver qué repercusión tiene todo esto en, vuestro, centro. Eh, esto estaba incluido dentro mm, del, del, portafolio reflexivo, ¿vale? Estas preguntas finales para el centro. Eh, si os atrevéis a reuniros, vamos, si tenéis tiempo de reuniros eh, para la reflexión final, aparte de esas preguntas, eh, nosotras tenemos experiencia también de, que es muy positivo crear decálogos, decálogos que se quedan luego para el centro y para todo el claustro o que incluso podríais incluir en la memoria final. Entonces, por ejemplo, os voy a mostrar uno de ellos, los dos los, vais a tener disponibles en el aula virtual entonces, eh, por ejemplo, eh, nosotros en la OI de Murcia hicimos uno sobre el proceso de observación y en la OI de Pontevedra tenéis este sobre, eh, que hicieron sobre mm, las buenas prácticas docentes. ¿Cómo podéis hacer estos decálogos? Pues os reunís, por ejemplo, las personas que habéis participado en, las observaciones y, podéis, si sois muchos, pues a lo mejor podéis crear subgrupos y, y lo que, buenas prácticas docentes. Y, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo eh, donde se incluyeron eh, elementos relacionados con la comunicación, el lenguaje verbal, lenguaje no verbal, clima de aula, gestión de aula, autonomía, em, educar en la realidad. Y esto al final son acuerdos a los que llegáis los docentes después de una experiencia de observación. No es que lo diga el experto, no es que lo diga eh, la consejería, sino es lo que dice nuestra experiencia Em, nuestra experiencia basada en, todo lo que, lo que habéis vivido con, este proceso. Entonces, em, eh, como os digo, eh, os animo a que... Mm, ah, un momento. Em, a que tengáis ese momento para reuniros y una idea sería, por ejemplo, responder a las preguntas que os incluyo aquí y que están también en el portafolio o crear decálogos, que luego podríais incluir en, el, como digo, la memoria final. Em, también mm, os hemos dejado en, la tercera, en el tercer bloque un, cuestionario de autoevaluación sobre las tres sesiones para que cuando tengáis tiempo lo hagáis, no lo tenéis que hacer de aquí a la semana que viene, sino un poquito pues, mm, práctico con todo lo que hemos ido viendo para que podáis ir repasando los conceptos y, aspectos prácticos de lo tratado en, las diferentes sesiones. Y mm, eh, nos gustaría em, preguntaros, así a modo de conclusión, y como hoy estamos utilizando mm, Mentimeter para que estéis familiarizados, ya que estéis familiarizados con la herramienta, os proponemos una última actividad en la que os pedimos que por favor escaneéis este código y respondáis a la pregunta de ¿Qué os lleváis después de esta experiencia de, de observaciones? Vamos a ver qué nube de palabras sale. aprendizaje, reflexión, que podemos con todo, ampliación de horizontes, crecimiento profesional, formación interesante, aprender de mi compañera, aprendizaje entre iguales, aprendizaje activo, nuevas metodologías, reflexión, empatía, ilusión, eureka, adicción, <laughs> total, enriquecimiento, compañeros, aprendizaje, ideas inspiradoras, confianza, crecimiento, optimismo. Y la nube crece y crece con ilusión, complicidad. No sé si os acordáis de la nube que compartimos en la primera sesión en la que había palabras quizás menos optimistas, sobre todo al ser observado, y mirad todo, eh, todas las experiencias positivas y el aprendizaje que, que os lleváis, satisfacción, sistematización, abrir la mente, aprendizaje activo, curiosidad, crear comunidad, formación interesante, autorreflexión, conocimiento. Pues em, esta es la, foto final de, esta formación, de, esta experiencia formativa em, colaborativa en la que una comunidad tan grande de docentes como la que estamos aquí, estamos al final iniciando cambios y, no hay nada más innovador que, que esto que está ocurriendo aquí. Em, terminamos de escribir porque tengo que mostraros algún ejemplo <laughs> para la memoria final, para seguir inspirándoos. Muchísimas gracias por, por estar incluyendo tantas Em, ideas y experiencias. Creo que es una foto, le voy a hacer, aunque luego lo, vais a tener, le voy a hacer una foto a la, nube. Genial. Eh, bueno, pues em, antes de que los compañeros del CAFI os expliquen eh, la rúbrica de la memoria final, os voy, a, em, os voy a mostrar un ejemplo de, un producto, es un ejemplo. Eh, antes de mostraroslo, em, queremos deciros, eh, María Loli y yo, que cuando os planteéis hacer la memoria, es muy importante que hagáis algo asumible, menos es más, realista y representativo. Es decir, eh, yo os voy a enseñar un manual de observaciones que hicimos el año pasado en nuestro centro para divulgación. Eh, a lo mejor eso no es realista para vuestra experiencia y es muy importante que el producto que hagáis o lo que hagáis se identifique con vuestras señas de identidad. Yo sé que a lo mejor hay poco tiempo y que hay una o dos personas que dicen yo lo hago. Intentad que sea algo colaborativo, que aunque sea menos, sea algo en lo que todos aportéis vuestro granito de arena. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar los ejemplos. Em, aquí tenemos Em, la EOI de Pontevedra, por ejemplo, recogió en un documento propuestas de em, ideas fantásticas em, para, transformar el aula. Entonces, pues e, en, este documento, eh, cada profesor eh, eh, compartió una idea fantástica de, de, práctica en el aula. Y entonces esto quedó para todo, para todo el claustro, incluso se puede compartir con, toda la comunidad educativa. Eh, en este caso estamos hablando de enseñanza de lenguas extranjeras, pero, pero se puede adaptar a la realidad de cada, de cada centro y de cada etapa. Em, todo esto lo tenéis en el aula virtual y en esta presentación también. Y como os digo, nosotros, por ejemplo, para, divulgación, eh, el año pasado en, eh, nosotros hicimos un seminario de observación docente con una experta en el que estábamos 10 profesores y en el, total del claustro, había 80 profesores. Entonces nosotros lo que hicimos un manual para divulgar lo que habíamos hecho para, para que todo el mundo en nuestro claustro pudiera poner en práctica lo que, lo que nosotros habíamos aprendido. Genially tiene unas em, em, plantillas que, si sabéis usarlo se adaptan muy bien a, la hora de, ordenar la información y por ejemplo, pues nosotros para divulgación ordenamos eh, todo, el proceso que habíamos eh, vivido em, eh, durante el periodo de observaciones e incluimos todas estas em, estos puntos, pues los decálogos a los que habíamos llegado, acuerdos, sugerencias para nuestros compañeros para llevar a cabo una sesión de observación, qué tipos de observación habíamos, habíamos hecho, con qué herramientas, herramientas de análisis, la sesión de análisis, qué nos llevamos de este seminario y, se hace clic en cada, en cada uno. Y aquí, por ejemplo, pues eh, cada, cada compañero escribía lo que se llevaba del, seminario. ¿no? Eh, y esta, por ejemplo, para nosotros, para divulgar, pues nos ayudó mucho este, este, esta forma de organizar la información, porque aunque eh, otros compañeros no hubieran asistido al seminario, ya tienen a disposición este documento para ellos llevar a cabo em, observaciones. Y, mm, y eh, vale. Eh, y bueno, estos son, como os digo, algunos ejemplos y os recuerdo, asumible, realista, representativo, lo que vayáis a llevar a cabo. Eh, nos gustaría terminar con esta cita, que de esto se trata, de coincidir con gente que os haga ver las cosas que vosotros no veis o que no vemos, que nos enseña a mirar con otros ojos. Eh, acabamos y empezamos con Mario Benedetti. Y nosotros, a nosotras nos gustaría agradeceros eh, que nos hayáis hecho también aprender de vosotros, aprender con vosotros Em, y, esperamos que, todo este programa y este proceso eh, os resulte mm, eh, positivo, os ayude a aprender y, sobre todo también a, conocer a compañeros de vuestro centro, a colaborar y a innovar. Gracias por habernos dado la oportunidad de acompañaros y os dejamos con los compañeros del CAFI para que mm, eh, hagan ahora su parte sobre la memoria. Pois moitísimas grazas ás tres. Ana, María e Loli, eh, porque non é doado nun tempo récord eh, levar a cabo esas tres partes da formación de OSE, eh, porque ademais esa experiencia ampla que tedes no ido da observación eh, fostes capaz de transmitila nun formato dinámico que nos permite así compartir eh, recursos, compartir experiencias vividas. E, bueno, agardo que para todos os participantes nesta videoconferencia todos estes recursos que serviron de primeira man tanto a Ana como a Loli como a María, pois tamén eh, poidan ser vos útil nesta recta final da, da observación. Nos, como indicábamos ao inicio da sesión, pois queremos dedicar agora uns minutos a eh, falar da memoria final. Como ben sabedes, e agora imos proxectar tamén na, na pantalla, eh, a data límite que xa, xa indicamos é o 15 de marzo, quedan dúas semanas. Eh, como xa se eh, preguntou en algunha ocasión como se iba a levar a cabo a, a entrega da, da memoria, pois comentámos que eh, se eh, activará ou se colgará unha tarefa na aula virtual eh, para que cada un dos centros poida deixar eh, a súa memoria no formato que estea feita, porque eh, permítese, por suposto, a entrega en diferentes formatos, incluso ligazóns, etc. Eh, bueno, estará en moi breve, eh, esta, esta semana, veré de la habilitada, e simplemente recordarvos iso que o, o día a tope, como aparece agora en pantalla, é ese 15 de marzo. Previamente temos a sesión do 8 para solucionar dúbidas. Pero ben, recordemos agora que na pasada sesión falamos xa un pouquiño daquelas indicacións que, eh, que recollen os aspectos básicos que debemos ter en conta para, para facer unha memoria final. Eh, todas esas indicacións eh, podedelas atopar na, na orde do, do 26 de outubro, que é a orde pola cal se convoca o programa observación, pero nós queríamos nun xeito un poquinho máis ameno e eh, sintético resumir que eh, valoranse moito catro aspectos eh, que son eh, que a memoria estea vinculada aos obxectivos que eh, os obxectivos que vos mesmos eh, tedes recollidos no proxecto que entregastes. Bom, a segunda, a segundo aspecto sería eh, que a, eh, a difusión das observacións realizadas en diferentes canles, por diferentes medios. O terceiro, reforzar o impacto que este programa está a ter ou terá no vosso centro e presentar evidencias de todo. Ese sería o último eh, moi importante aspecto. Ben, estas catro eh, cuestións que acabo de comentar reflexanse nunha rúbrica de, de un, un baremo ou rúbrica de valoración que tamén ten tedes xa colgado na aula virtual e que agora estamos proxectando en pantalla. Ben, eh, como veredes, a rúbrica está tamén dividida en catro apartados. Cada un correspondese a unha puntuación máxima dun punto, co cal o máximo, a máxima valoración que pode eh, acadar unha memoria son catro puntos. Que, que queremos resaltar desta rúbrica para que, que vos poidas servir para que canto estedes pensando de eh, que maneira eh, enfocar a vosa memoria, que formato darlle, que ideas recoller, que teñades clara esta estructura por se vos pode axudar. Ben, pois volvemos a repetir que a memoria este adecuada ao proxecto presentado inicialmente. Para iso, importantísimo que, que as evidencias que ides presentando teñan unha vinculación cos obxectivos formulados, pois hai que eh, resaltou que quería eh, potenciar aspectos DUA eh, na súa práctica docente diaria, ou que quería reforzar as TIC, ou que quería, bueno, diferentes aspectos que tedes nos vosos proxectos. Eh, por favor, pois deixade constancia que estades que esta observación vai camiñando cara, cara a consecución desas metas. Tamén queremos, por suposto, eh, premiar aqueles centros que, que leven un maior número de observacións realizadas. Simplemente indicamos realiza un mínimo de dúas sesións eh, de observación por docente premiarase ese aspecto ou que realice un mínimo de dúas sesións de reflexión por docente. Eh, incidimos aquí un pouco na idea de que eh, O único, bueno, precisamos ser un pouquinho así concretos, dai que, que metamos estes puntos en cada apartado, porque eh, pois non nos queda outro remedio que facer unha selección para a segunda fase. Pero vamos, son simplemente puntos para, para ir valorando eh, pois eh, o grado de consecución mm, que cada centro vai, vai achegando na súa memoria de consecución de resultados. Ben, segundo apartado, difusión. Eh, mm, Aquí quero facer unha mención especial de agradecemento de parabéns a aqueles centros que xa empezaron a difundir eh, a súa práctica observadora, porque xa vimos a través de Twitter e outras canles que así está, se está facendo e, e bueno, moi ben, alegrámonos moito de que xa teña eh, repercusión, porque cada difusión que se faga é tamén eh, unha maneira de multiplicar os efectos e, eh, e eh, de enriquecer a outros docentes que se poden beneficiar da vosa práctica eh, observadora. No? Entón, aquí, eh, que valoramos? Dentro da definición dun público obxectivo para o tipo de difusión realizada, este público pode ser as familias, a comunidade educativa, etc. Por suposto, a pertinencia do formato escollido, eh, que sempre vos animamos a que sexa aquel que sexa máis cómodo para vos. Pode ser formato audio, vídeo, eh, papel, documento digital, etc pero eh, que se está cómodo despois para levar a cabo unha, unha difusión. Eh, puña, puñamos antes o exemplo de podcast, de presentacións interactivas, Estamos abertos a todo tipo de formato. Por suposto, sempre respectando os dereitos de autoría, achegando evidencias de que esas difusións eh, tiveron lugar, e tamén, eh, como veredes, Temos aí un último apartado para indicar a data na que se presentou, na que se difundiu a memoria ou na que se pretende difundir. Vale? Esa data de presentación, presente ou futura, pasada ou futura, neste caso. Ben, un terceiro apartado sería o de evidencias. Evidencias da observación realizada e, bueno, observación ou observacións, claro, recorda de que tedes desabolística e a focalizada, e tamén das sesións de reflexión que tiveron lugar. Eh, como podedes ver, ademais de que podedes eh, debedes achegar as ferramentas empregadas, esas fichas de observación holística e focalizada que se puseron a vosa disposición, eh, así como documentos que recollan as reflexións, as sesións de análise posterior, pero eh, tamén eh, se valora achegar un cronograma ou estructura das sesións de observación e tamén eh, a elaboración de documentación relacionada co traballo que tivo lugar. Eh, isto inclúe tamén eh, pois esa documentación documentación que recolle os resultados acadados ou as propostas de mellora que queirades facer. Tedes os, eh, vos exemplos eh, que as nosas relatoras eh, puseron eh, no vosso coñecemento de primeira man como son os des, eses decálogos, como pode ser unha infografía que recolla pois, todo o que, debe, o que aprendín nunha, nunha sesión de observación, por poñer algúns exemplos. Ben, Eh, por último, chegamos así ao cuarto apartado da rúbrica que é o do impacto do programa na práctica educativa e ou no propio centro. No? Aquí valoraremos aspectos como en que medida a memoria contribúe a favorecer a reflexión e a avaliación da práctica docente, pero tamén o feito de que a memoria inclúa propostas de cambio, propostas de colaboración entre docentes ou mesmo propostas de continuidade do programa, é dicir, Eh, que queremos dicir con isto de continuidade? Que unha vez que remate o programa de observación, eh, eh, centros que pretendan continuar con esta práctica observadora, xa intracentros ou xa por contactos que adquiriron con outros centros educativos e que pretenden seguir observando e enriquecéndose. Tamén o, creo que era María que mencionaba non que a observación despois continúa e seguimos aprendendo. Bueno, na nosa profesión non paramos de aprender, tal vez xa o máis bonito tamén dela. Eh, ben, eh, isto sería todo en relación eh, á rúbrica. Eh, agora queríamos deixar uns minutos para, para a rolda de preguntas. Recordade que se nestes 15 minutos que quedan de sesión non dera tempo a responder todas, podedes deixalas no chat, nos imos recollelas eh, na sesión do día 8, que é exactamente daqui a unha semana, ou o mércores que ven, se non me equivoco, sí? pois podemos eh, dar resposta a todas esas preguntas. Eh, quería tamén agradecervos eh, non só a vosa presencia, senón o activos eh, que, que fostes nesta sesión eh, sempre volcados a compartir as vosas experiencias e a enriquecernos mutuamente. Eh, quería tamén agora dar voz á primeira persoa que queira com comenzar cunha, cunha pregunta. Eh, Bueno, un, un detalliño que esquecín preguntar, eh, perdón, que esquecín comentar, e eh, que é tamén importante, por se acaso alguén mm, dúbida. Eh, cando presente desa memoria, lembrade que é eh, unha memoria por centro, por suposto. Cando accedades a, a tarefa que estará colgada na aula virtual, eh, veredes que aparecerán diferentes CFRs e CAFI, simplemente acceder ao vosso CFR CAFI de referencia eh, e colgar a memoria. Pero claro, sí que vos agradecemos que unha por centro de cada a, de cara a poder avaliarlas correctamente. Ben, agora sí, comenzamos para dar voz á primeira persoa que queira eh, facer a súa pregunta e daremos respostas ás preguntas tanto os asesores que estamos hoxe aquí reunidos no Departamento de Innovación, así como as tres persoas relatoras que nos acompañan. Pois moitas grazas. E, eh, sin máis dilación, que queira comenzar, adiante. Hola, eh, falo eu, teño llamado levantadinha, levantadiña, sí. Sí, moi ben. Adiante, adiante, como é o teu nome que nos aparece o apelido, creo? Eh, Ana, Ana Moreira. Ana, sí, hola Ana. Ana. Preguntiña. Eh, as nosas compañeiras de instituto non puderon acceder en ningún momento a, a aula virtual. Entón, eh, ten, teñen teñen problemas teñen que velo todo, facer constar algo do que viron, teñen algunha cousa que facer? Sí, Ana, non accederon porque lle estaba problema técnico. Ou porque... Sí, non chegaron a recibir os correos, logo puxémonos nos en contacto co CAFI, eh, puxose a directora do centro, non eu, eh, deles eh, informounos das claves, pero non chegaron, non puderon facelo nunca, en ningún momento. De acordo, pois trataremos este, este caso con elas para coñerlle eh, Está, claro, sí. E que efectivamente eh, nos estivemos recibindo algunhas incidencias, todas se solucionaron e a día de hoxe temos a todos os participantes dados de alta na, na aula virtual. Entón, eh, non entendemos como elas non, non tiveron acceso. En todo caso, que podemos facer compañeiros é falar con, con elas persoalmente, ver eh, novamente os correos, non? ou como, como poder acceder, facilitarlle a información, pero que Temos todos os correos que foron chegando, o departamento foron eh, un por un eh, analizando o seu caso e dando acceso ou contactando a persoa para que conseguise acceder. Entón, bueno, Ana, pois tomamos... Non, son tres, tres compañeiras, en este caso, non, non, catro compañeiras, non puido ninguna do noso instituto. E mandaron tamén eh, correo electrónico, non? Eh, co, co seus eh, enderezos de email e todo. Pois entón, eh, tomo nota, Ana, cal é o teu centro? Vou a poner aquí e despois... O, de Sí, sí, sí, que estivestes colaborando en proyectos europeos con más Bueno, pues tomamos nota y después ya nos ponemos en contacto. vale, gracias. Mm, seguimos con otra pregunta. Vamos, Juanes. Parece que hay un micro aberto por ahí, pero sé si se quieren lanzar una pregunta. Ola, unha preguntiña. Oh, ola, sí, adiante. Comentabas que había que entregar unha memoria por centro. Debemos todos os participantes facer entrega da mesma memoria eh, pola aula virtual ou somente o coordinador e coordinadora? Sí, exactamente, só unha persoa. Unha persoa que entregue esa memoria en representación do centro. Así respondín a túa pregunta, verdade? Sí, muchas gracias. Vale, nada, nada, gracias a vos. Podemos continuar con la siguiente persona que quiera, que tenga dudas, alguna cuestión que resolver. Yo tengo la mano levantada, yo no es una duda. En el chat estamos varias personas ahí suplicando, pidiendo tener un poco más de plazo. En mi centro empiezan mañana las evaluaciones y tenemos evaluación hasta el día 9. O sea, el 10 es viernes, del 10 al 15, con el fin de semana por el medio, no nos da tiempo a juntarnos, a hacer una memoria y hacer todo esto. Yo creo que los plazos son extremadamente ajustados. Os pedimos, os rogamos que nos ampliéis el plazo. Esto es inviable. Somos, somos conscientes porque mismo para nos... Eh, tanto para as sesións de formación como para logo a avaliación das memorias tamén o é. Eh, o único que podemos facer é trasladar a, a cuestión, como non depende de nós, trasladarlo a instancias superiores e, eh, bueno, consultaremos entón con, con servicios centrais. Es que entre exámenes, evaluaciones, corregir, es que no tenemos tiempo físico para hacer todo esto. Pois queda aquí, queda aquí anotado, eh, se poidera ser así, eh, nos enseguida pois volo comunicamos. Como temos o foro para facervos chegar todas as notificacións que recibides no correo, ademais, eh, consultaremoslo, eh? a ver que nos poden dicir. Xa digo, como non depende de nós, aí estamos de, de máis atadas, pero queda anotada a consulta. Vale, moitas gracias. Gracias, gracias a vos. Sí, pois, eh, aquí non, non vexo ninguna man levantada. Se podedes tamén abrir micro sen problema, eh? Se vedes que non, que non vos vexo. Mira, unha consultiña que quería facer vos. Eh, sí. Sería desesable xa que todas estas formaciones son organizadas polo CAFI, que o propio CAFI se coordinara. É dicir, hoxe temos formación de polos creativos, formación de observación e formación de eh, plan de estratégico de mellora. Sí. E o que queredes é que non fagamos as cousas, pois non as facemos, pero que non pode ser é que us me dicen que es que eu non teño acceso ao que organizan os outros. Digo, coño, todo depende do CAFI. E claro, disculpademe, pero es que non damos, non damos feito, o sea, efectivamente. Sí, formadas, sí que podemos escoitarlas e o que queirades, pero é que entre o que comentou a compañeira antes, a avaliación, tal, eh, exámenes, mil cousas, e se encima os poñedes de acordo en facer todos o mesmo día a formación, Disculpademe, pero sinto ser no, un pouco a, crítico, agradecemos, ¿eh? Juan Carlos, agradecemos o, que nos dis porque non podemos máis que darche toda a razón, e, e así nos tiñamos, bueno, a nosa, a nosa eh, formación fixada fai moito tempo, pero efectivamente só podemos tamén trasladalo para que xa, eh, que haxa máis unha máis clara, que non se pisen unhas formacións a outras. Se ven, eh, este trimestre está completísimo de formación e, e ás veces non hai maneira de que non coincidan, pero os efectivamente coincidiron formacións potentes, ademais, como as que mencionabas de polos creativos. Trasladaremoslo á dirección para que na medida posible se solucione tamén no futuro. Completamente justificado, Juan Carlos. Para, Acabo. Mira, esta pregunta... Eh, sí, eh, así, adiante, adiante. Mira, esta pregunta non ten que ver co da memoria nin isto, pero quería saber se si na seguinte fase o profesorado que participe nesta vai a ir todo a, a observación Pues mira, para, para siguiente fase tenemos un máximo de cinco personas participantes, entre tres y cinco, está también recogida en la orden. Eh, perdón, hablando de la tercera fase. Un momentito, que se confirma Sí, pero para la segunda iríamos mismo. Ah, sí, sí. Estaba hablando, falando xa de cara a tercera cuarta fase, que son para el próximo curso académico, ahí sí que se establece un mínimo de tres o un máximo de quince, eh, un mínimo de tres o un máximo de cinco. Pero para la segunda fase que, iniciamos este curso académico, ahí sí que podemos de decir o mismo número, sí, o mismo número. O mismo número que estamos agora A, ah, a ver, a ver. vamos a acudir directamente a orden, no vaya a ser, eh, eh lo digo enseguida. Comparte. Efectivamente, mira, la orden, en no apartado cuarto, fases este do programa, especificase o número exacto de docentes eh, para lo que sería o segundo máximo dous días, entre tres e cinco, sí. Intercentros, eh, que a segunda fase, efectivamente, aí xa se limita, de tres a cinco, sí. Uh -huh. Acabamos de, fasa, de, de pasar a fase 1, que é fase intracentros, onde non hai un límite. O contrario, anímase que maior número de docentes posibles implicados. Na fase 2, de 3 a 5 docentes. E na fase 3, igualmente, máximo de 5 docentes. Vale, entón, disculpade, xa hai un límite. É que a observación na segunda fase vai ser máis interesante no sentido de que ti vas a estar toda unha mañán nun centro observando. Claro. Sí. E as dá máis tempo. Claro. A facer Esa... unha máis completa. Sí, esa outro, outro centro claro, que tamén... Agua que non poidan ir todos, claro. Claro, eso o sea, está recollido así na, na resolución. Eh, tamén, por suposto, que podemos eh, comentar a xefatura de Servizos, a Servicios Centrais, de cara a futuras convocatorias, que se teñan conta eh, que, que sobre todo nesta, nesta fase, non na, na segunda. Mm, non sí. digo despois para ir que... a mejor, mellor non. Sí, pero na fase autonómica, intercentros claro. ou mesmo na estatal tamén, non? Nos que nos, no noso caso somos seis persoas, <laughs> pois unha quedaría fora, pero bueno. Más que nada polo enriquecedor que podría ser estar máis tempo, non, non é como agora, que tes unha hora libre, vas a observar ali sí. xa sería moito máis completo e aprenderíamos moito máis, creo. Sí, pois efectivamente está limitada a dous días e un ah. máximo de cinco docentes, pero tamén eh, tomamos nota eh, de, eh, de, esa, de, de que é interesante que, que se poidan ampliar os docentes, para, sobre todo para esas fases intercentros. Vale. Gracias, por trasladarlo. Gracias. Gracias. Eh, disculpa, Sa, eh, Saleta. Sí. Aproveito para comentar unha cousiña ao fío desta intervención agora, desta dúbida, porque, home, por supostísimo, cantas máis persoas poidan eh, observar en contextos distintos, estupendo, pero a verdade que eu, que leo xa nos así levamos observando no centro, Teño, eu sospeito que esa mm, observación na segunda fase vai ser enriquecedora, pero non penso que vai a ser máis ca o que se pode facer no propio centro. Sabedes, eh, son, obviamente, se tes unha mañán podes realizar moitas observacións, pero despois a sesión de análise eh, podela facer cos teus compañeiros, comentar o que se ten observado, pero non ten por que ser necesariamente o que se faga fora do centro máis enriquecedor que o que se fai dentro do centro. Sabedes, non sei, terei, o mellor levo unha sorpresa, non? porque é a primeira vez que a nosa escola está neste programa de maneira oficial. Todo o que levamos feito eh, fora dun programa, non, non está ao, ao aveiro, pero que eu tamén poría en valor o que facemos nos nosos mm, propios centros, porque ademais iso dache moito, non agora tempos de prazos e de entregas de memorias, pero sí que che dá a flexibilidade de poderlo facer despois, eh, durante os meses que quedan ata o remate de curso, o próximo ano, non sei, penso que é un proceso que necesita mm, poso, non? Entón, pois iso, era só simplemente comentarvos pois iso, non sei se o vedes así, eu eh, xa vos contarei, se, se temos a sorte de pasar a segunda fase, pero seguro que o que se fai nos centros tamén, eu penso que ten moito valor, que non lle, que non lle quitemos, vai. Moitas grazas, María. Moi ben, a ver, quedannos un minutiño final por se entra algunha outra pregunta ou impresión que queirades compartir. parece, parece que non. Non obstante, de aquí a próxima semana, como xa estaredes traballando na memoria final, que nos comentaremos, insisto, o do prazo eh, co que asa, escribiremos vos no, no foro para que leades a resposta, pero eh, dicía que como estaredes traballando na memoria final, seguramente vos surdan dúbidas, entón, eso, recordade que podemos vernos o próximo mércores, que tamén tedes a vos a disposición o, o foro e o sistema de mensaxería interna da, da aula virtual, e E, e simplemente nada, nada máis, se non hai ningunha pregunta, creo que polo chat tampouco, pois agradecemos moito que estiverades aquí e animamos vos agora a poñer en práctica todo o aprendido hoxe e que se sa de moito proveito. Vale.